خطوة يمين خطوة يسار واحد اثنين ثلاثة أربعة يلا مع بعض يا صغار قفزة أمام قفزة خلف واحد اثنين ثلاثة أربعة نطوا نطوا يا شطار حركة حركة حركة stop حرك جسمك يبقى top حركة حركة حركة stop حرك جسمك يبقى top لا لا لا لفة يسار لفة يمين واحد اثنين ثلاثة أربعة لفة كاملة يا حلوين ملا في كل اتجاه واحد اثنين ثلاثة أربعة مثل الدائرة مسوين حركة حركة حركة stop حرك جسمك يبقى top حركة حركة حركة stop حرك جسمك يبقى top مكانك سر مكانك سر واحد اثنين ثلاثة أربعة استاذن ثم استاذن الهرول ومكانك هرول هرول واحد اثنين ثلاثة أربعة صفقة كبيرة كن شاطر حركة حركة حركة stop حرك جسمك يبقى top حركة حركة حركة stop حرك جسمك يبقى top حركة حركة حركة stop حرك جسمك يبقى توب